بہرحال دا کومیننٹ مووی آج یہ ٹریلر آ چکا ہے اس کا یہ اور یہ کیا کہتے ہیں جیک کلی ہال کی مووی ہے جیک ہال کافی آپ نے اس کی موویز میں آپ نے دیکھا ہوا ہے دو تین کی اچھی اچھی موویز ہیں جیسے کہ ڈونی ڈارکو ہو گئی اور ابھی ایمبولینس آئی تھی حال ہی میں یا عبد المتین کے ساتھ ٹو کے ساتھ سیکنڈ کے ساتھ یا عبد المتین دی جی، سیکنڈ کے ساتھ اور بھی ساری میں موویز میں کافی ساری میں آئے ہوئے ہیں بہرحال یہ دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کچھ پتہ نہیں اس میں کیا ہونے والا گائے رچی ہے اس کی کافی مشہور ہیں وہ اپنی موویز کے لیے the nice guys I think ان کی تھی ایسے بہت ساری ان کی موویز ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں چلو ٹریلر اس کا بھائی یہ طالبان دکھا رہے ہیں I only remember the interpreter. Why you want this job? I need the money. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. No, not me, sir. Money isn't the reason he wants this job. It's how we're gonna kill his son. Stop the vehicle, Sergeant. We don't want to go down this road. You're out of your bounds, Ahmed. ये क्या दिखा रहे हैं अफगानिस्तान नहीं सीरिया दिखा रहे हैं Yoktail is approaching. It am him. For three weeks, this family believed you were dead. We owe that man your life. There wasn't enough room to carry me across those mountains. I died. دیکھ یار کیسے بچایا اس کا بدلا نہیں جاتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اچھائی گانا you gotta be alone. You gotta adapt. Use what you got. Oh. If you can give me the location, I can get him out of the country. It's too dangerous. Tiger zinda wali feel aa rahi hai. You'll become very popular with the Taliban. I miss you, baby daddy. اپریل میں آ رہی ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے مجھے تو ایکشن زبردست کی ایکشن اچھا ہے اور کال ڈیوٹی کی تھوڑی سی آ رہی ہے تھوڑی سی اس میں آ رہی ہے کہتے ہیں ٹائگر زندہ والی فیل آ رہی ہے جو لکس وغیرہ دکھا رہے ہیں نا اس میں کافی چیزیں بھی ہیں بہت زبردست لگ رہی ہے مجھے تو بہرحال گائے رچی کی مووی ہے اچھی اچھی موویز ہوتی ہیں کافی زبردست جے کے ہال بھی آج کل اپنی ایکشن موویز آئی تھنک زیادہ بنا رہے ہیں وہ لوگ ورنہ آرٹ موویز میں زیادہ ہوتے تھے وہ ڈرامہ جو ٹائپ ہوگی جانرا ہو گیا ان کا ابھی ایک ایکشن اس میں بھی بہت اچھا بہت زبردست لگ رہی ہے مجھے تو میں تو دیکھوں گا ریکمینڈ بھی کروں گا آپ کو آپ جا کے تھیٹرس میں اس کو دیکھیں بہرحال ہم بھی دیکھیں گے ادھر لگے گی تھیٹر میں تو کہیں شاید دیکھ لیں ریسنٹ ایک واچ ہو سکتی ہے یا پھر شاید او ٹی ٹی کا میں تو شاید او ٹی ٹی کا hmm. آنے کا انتظار کروں جب یہ ڈیجیٹل پہ آئے گی تب دیکھیں گے اس کو میں اپنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال خیال رکھیں شیئر جی، جی، جی، کریں اور بیل آئکن کی گھنٹی کو دبا دیں کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ